hello everybody welcome to a new video here we have new black Square video so this video is special video idea is about uh, tryharding in the beginning of the game then we're gonna surprise the enemy with the surrendering and we gotta see their reaction so hope you like it and that is it peace عليه وقت نبدا نضرب في البوكس هاي ما يتضربش كيما نضرب امه اصلا نرجع في هاي نرجع في سبون سمبل نرجع في سبون وين اوي اوي يا الاولاد حصروني يا الاولاد حصروني زوز في طفلة هكا بالله السمبل دونت كيل ما تقتلش اللاست اللاست اللاست ما تقتلوش لو لو برا بلانت بلانت دونت كيل لاست شباب دونت كيل لاست هو واحد سبوت انشبوط وين حضروا الاف 7 حضروا اف 7 اف 7 شباب اف 7 اف 7 اف 7 اف 7 شباب اف 7 اف 7 لا ترباكم اف 7 جي سي ينفذ يعني وراك وراك وراك لا يا انتي مرزنك يا خويا هبط راسك كرت شبايك عنده كرتب بركة فيه استوب شيف ديالك ايه بابا ايه ثم واحد بيم خايف يقف السبليت اه تحرك لبيم خليك جوك خليك جوك اش دير خليك جوك لا الباقي ثلاثة في ثلاثة واحد سنايبر في ثلاثة امشي أربعة انمي كونتاكت لاست ثري لاست ثري بيهايند ذا بوكس بيستول بيستول لوجين تم شكون ولا تم شكون سفور داون في سبعة تو بي وسفور داون لنا ثلاثة لسه فور داون في سبعه في بين دمار في امه فلاش يوم بي هوبر يا هوم يجي يطلع الحلقه ما ضايفه يا عبوني كم بوشة واحد يا عبوني تمام او ماي جاد خليكم هنا خليكم اسمع اف بلاند اي اف بلانت اي كلكم هدوا <laughs> ايوا شي جاو هون ايه كل واحد يشد كون انت ما تبيكو يا واش الاولاد اي ما تبيكيش صاير ما تبيكيش تبيكيش خالي كان بوش علينا انت نقول اش دايري كيف استبليتو صح عليك إيه. والله <laughs> بصحتك اش انا فمك ملغمس هكايا ما عرفتش كيف امسح خليق اي جهاز داير ما تبيكيش صح ايوا شباب بي بي بي بي بي بي بي بي روح بي <laughs> دزريو بيسع كلكم كلكم كلكم خبز كلكم خبز مزيان والماء ابعد ابعد فيها او ماي جاد واحده فوق زاد وراكم وراكم في السيف في السيف nice try nice try نايس باهي اسمع اسمع لا لا تو نمشيو بيه تو نمشيو بيه كلنا نرميو nades. و smokes وبعد نرجعوا نحلقوهم فيس فيس تكتيك حما العقربي هاي برا امشي ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع فوق ارجع فوق ارجع إيه. اسكت اسكت اسكت اسكت اي امشي امشي امسك امسك ايش يابا يابا خليه بلنتي ما دفيوزي وشو oh my God الاخر في الاربعه الاخر في الاربعه الاخر في الاربعه يا يا شبابي F 7 استنى نعمل عند فيوز لا سيكند لا سيكند ما تنزل خلي لا سيكند ديفيوز ديفيوز ديفيوز ديفيوز ديفيوز هاي برا انزل في 7 انزل في 7 بعدين نهدوا من السبون تاعهم السبون تاعهم عرفته في الموقع خمس كونس باور 50 مشيني لونجا good job nice اي الاولاد دقيقة نعطيكم مساحة انسايد سنايبر كفر سبون سبون سبون كفر سبون يرحم بيك good job good job I think واحد long واحد سبا تخلى تخلى شوف في وراك هجم حبش انا انا قاعد سبي سوري فور فلاش واحد في الخمسة خمسة سنايبر جو 50 اتش بي 1 1 شوت لا سيتي كانوا لاين اب ثلاثة زو في السايد في جو جو واحد سكت واحد سكت كفر كفر ارجع بي ارجع بي واحد ستة ارجع بي حاول تسلم سايلنس محبوس ربي ما رجعت ايوه والله جاني فلانكي واحد وات ذا فوك زوز <laughs> هسي في الميد في الميد يمشي يمشي يمشي يمشي امشي امشي ميد يسار آه، على اليسار على اليسار طيب، في الدخله ذي في الدخله نايس صح لا سوي تكلوش تكلوش اي سرندر ارجع ارجع ارجع اف 7 شي مود بالنيد نايف ولكن ما تقتلوش انا